gente acabou de chegar aqui no, no Market, que é o mercado principal de rua que eles usam aqui no carro, ah, em Bomé. A gente está aqui na frente de um, de um açougue local. O Davila me falou eles deixam essa partezinha aqui do, é tá- do rabinho do animal né? para que as pessoas saibam que isso daqui é, é, é carne de bode. Então assim, é para segurar. Porque tem algumas pessoas que vendem o animal e eles tiram isso daqui porque eles, eles querem vender para se passar por outro tipo de animal. Então eles permanecem com o rabo para mostrar que é carne de bode.